Слава Богу, ще не так давно ми, здається, раділи зимовим святам, а вже й Великий Піст на дорозі. Ще більше приходить часу, тим більше переконується його швидкоплинності і переконується в тому, що ближче і ближче наближається, стрімко наближається та межа, яка розділяє земне тимчасове від вічного. Великий піст у житті християнина це особлива пора, коли все відбувається по-іншому. У храмі інші пісноспіви інші кольори. Людина по-іншому мислить, по-іншому говорить, по-іншому все бачить, по-іншому думає. І щоб нам до цього бути готовими, щоб пісня не застав нас зненацька, свята церква заздалегідь нас готує до Його приходу. Ще за три тижні до Великого посту недільне богослуження наповнюється покаянним змістом. А квітесенцією цих богослужень є Євангелія, який читається під час літургії. Кожен з цих іванських читань нам показує приклади духовних схожих до небесних висот і вказує фальшиві приклади праведності, щоб застерегтися нам від них. Які саме? Почнемо по порядку. Три тижні до посту, до посту. неділя Перметера і Фарисея. Вона так названа в честь Іванівської, із Іванівської притчі, яка читається того дня. В чому є суть? Митар, усвідомлюючи свою гріховність, приходить у храм і е, стає далеко десь там у кутку, не спіючи, не сміючи підняти очей догори, весь час промовляє не ту саму молитву. Боже, будь милостивий до мене грішника. Фарисей, що виявляв собою взірець справедності, теж прийшов до храму, тільки не там, не в кутку, а посередині, на видному місці, став. І почав дякувати Богові за те, що він став праведним, а не таким, як той метар. Що ж відбулося в реальності? Метар зробив сміливий крок до Господа, а Фарисей вирішив зупинитися. Він вирішив, що все добре, що він планував, він зробив, він все виконав. Але зупинок у духовному житті не буває. Коли припинюється духовний рух, починається падіння. І не діла спасають самі по собі, а невпинне стремління до Господа, невпинне бажання до нього е, е, спрямованості до джерела вічних благ. Ось що являє дорогу спасіння. Якщо цього немає, людина е, перетворюється в духовний труп, душа то вмирає. І ось приклад от цієї духовної смерті нам являє інша притча, яка читається через наступну неділю, неділю про блудного сина. Бо син мій був помер і ожив. Так говорить батько після повернення сина. Блудний син, як імітар, теж після тривалих гріховних походинок, повертається до батька, до Небесного Отця. Але, на відміну від митнитаря, він під час молитви не ховається в куточку, а стає на видне місце, розкриває перед Богом всю свою душу. Батько радіє, відбулося глибоке розкаяння, син покаявся. І тому він учинює банкет. Старший син, про це дізнаючись, не гадуй на батька. Він говорить, скільки років я тобі служу, а ти нікого наказу того не порушив, а ти мені маленько свята не зробив. Отже, що відбулося? Він все робив добре, безупречно, бездоганно, все на совість, але не тому, що любив батька, а тому, що чекав від нього певної винагороди. Отож, якщо і ми так дійсно до Бога ставимося, всі ми то до нього звертаємося, молимося, ем, постимося, виконуємо його заповіді, церковні правила. З метою від нього, від Бога щось отримати, це свідчить про те, що ми не любимо Бога. Ми на його діти. Тому що ми до нього звертаємося як наймити. Але ви хіба місце наймітам у Царстві Небесному? Звичайно, ні. Тому що цар Отець, Небесний Батько, а жителі цього царства діти. І не випадково ми в молитві щоденно звертаємося Отче наш, а не Пане наш. І ще через тиждень, тобто напередодні Маслениці, читається притча про страшний суд. І з нею ми бачимо, що царство Боже, царство благословення спадкують лише ті, хто був милосердний. Всі інші уходять у царство прокляття. Які б ми добрі справи не творили, але якщо вони робилися не від серця, не від душі, Господь не прийме їх. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Тим пророкували, хіба не ім'ям Тим демонів ми виганяли, або не ім'ям Тим чуда велике творили? І я оголошую їм тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отже, хто творить добрі діла без милосердя, без любові, Господь їх ототожнює з беззаконниками. Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Це вже каже апостол Яків. І цієї неділі ми чуємо іванівські слова, які Господь нам говорить про тайна поста. Не будьте похмурі постячись, не робіть з цього трауру себе на людях. Ось який основний смисл цих іванівських слів, які читаються того дня. І дійсно, е, треба збирати якусь певну веселість, посміхатися, спілкуватися. Звичайно, перед цьому поводити себе скромно і ухилятися від марнослов'я. Тобто, робіть так, щоб е, піст, ваш піст, став для всіх маленькою таємницею. І дійсно, як ми знаємо із невеликого досвіду, піст і покаяння приводить не до плачу, а до радості. Є радість поста, є радість утримання. Це особлива радість. Людина радіє, коли отримується від м'ясної скромної їжі. Радіє тоді, навіть коли втримається від надмірного е, вживання їжі пісної. Людина радіє, коли утримується від задоволення е, грубої чутливості. Радіє, коли навчилася себе стримувати від непотрібних бажань і думок. Тому що відчуває в собі владу в волі, вона відчуває себе сильною. Це її перемога, це її Пасха. Тому не випадково саме Великодним днем перемоги над гріхом і завершується шлях поста. Неділю перед постом просім один одного прощення, щоб разом відправитися у непросту, але благословенну дорогу поста, щоб молитися і поститися, каятися, боротися і перемагати. Якщо так, ну тоді з Богом. Ангела спутника всім оцю непросту дорогу поста.